jatuh cinta itu bisa bikin kamu gila hey, eh, apalagi kalau kamu sedang rindu bisa bikin lupa tahu kalau cinta itu memang bikin aku gila. Hey, apalagi kalau